Hikmət siyah, hücətləşən barmaqlar. Bir əlin beş barmağı sözləşdilər sübh çağı. Çeçələ barmaq dedi: "Axı mənsiz əl nədir? Mənəm görən hər işi, mənsiz keçməz bir işi." Atsız barmaq deyindi: "Bütün hünər mənimdir. Mənəm onu yaşadan, əli ələ oxşadan." Hisləndi orta barmaq. Sən kimsən? Bir buna bax. Hamınızdan uzunam. Mənimlə ad qazanan əlin köydəsində siz aralıqda gəzirsiz. Söz şahadət barmağı yaman tutdu. Dırnağı qəzəbindən göyərdi. Dedi, səni döyərdim. Heyf ki, boyda məndən uzunsan bir qədərsən. Əsil barmaq tək mənəm ələ yol göstərənəm. Mən sizə dərs verərəm, hər şey tək görərəm. Baş barmaq gülümsədi, eyhamla belə dedi. Ah, barmaqlar, barmaqlar, höcət, şıltaq barmaqlar. Təklikdə heç biriniz iş görə bilməzsiniz. Baş barmaq olsam da mən, Bir gün ayrılsam sizdən, yaramaram heç nəyə. Öyünürsünüz niyə? Bir söyləyin beşlikdə. Deyin görüm təklikdə nə yarada bilərsiz? Bir ev tikə bilərsiz? Ağac əkə bilərsiz? Baxın dünyada nə var? Hər əldəki barmaqlar onu birgə yaradıb. Hər arzuya bir çatıb beş barmaq bir olmasa, hər vaxt dilbir olmasa, nə yumruq, nə əl olar. Baş barmağı dinləyib, barmaqlar ondan belə höcətləşmədi daha heç zaman bir-biri ilə.